あれ冷蔵庫とか洗濯機とかあれ箱俺が運んだから <laughs> 屋さんにないか おかしいな、うこと。あのパワーさ、ちょっとやられると思わん。一個も喋らない。聞くよね、ちょっと。俺、あんなことできない。耳おかしなるよな。どうぞ、はい。ちゃん、こっちおいでよ。だちゃん。どこ行った

左屋の薬が左屋の薬が挟んではいどうぞ挟めてないやん挟んで左屋これこれこれこれ俺もこれ俺俺俺こっちこっちこっちはいそうなんだ早いねみこさんにもさ食べる時間をあげて世界の中心は私です。 はいこっちおいで、はい、あと取られるからなむーちゃんむーちゃんほら餌の向きが「えー、とうんと」って言ってる間に手手取られるどうせ噛み噛んで食べるやんからどっちからでもええやん飲み込むわけ丸飲みするわけですよえっとうんとねこれまたちちちにちに濃くなったんでくって。 <laughs> とちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとはいよどうしようね入れてから来たらいいえ入れてから入ったらいいじゃいつも綺麗にあ割れてる割れてるのさでピュピュって入れたらいい感じになってるねんけどはいはいここここここはいはいはいうるさいねちゃんと薬を食べそうやな なんかそういうの気にしやへんこういうの気にするの一番ゆいちゃんよ意外に繊細ゆいちゃん悪口悪口じゃない <laughs> この私の汚いバンドリーと汚い手がうん一人食べたこれやっとはいこれ置いとくようん みんなにポンポン見たりポンポンポンポンですすごいのカエルの足みたいなバーってな痩せてはないけどなえらい食べるわ。えこみんなに言われるやけどお腹だけがポンポンしてるように見えるから見ないよね多分ねむちゃん最近頑張っとるとか見たことないそういう時ほどああまあねサクッと

うるさいなこっちはうるさいコスメの女子はみんなこんな感じなんかななどうなんだろうそんなことないと思うよ俺その傾向はあると思うけど人間も女子うるさい母は強しな人間も女子うるさい母は強し 母になからね。全部うるさいんぼーっとんなにうるさくする必要あるのえでも誰もほら言わんくなったらさえう、ー、ぼーっと終わってきてええー、それは普通のスタンダードやら <laughs> な ともさんもほら <laughs> 女子のそういうネタいっぱいするやん、面白いよね大好きこうやってやってるとたまに間違えてなえなちゃんに子供のご飯をあげてしまう なんか言うていいんやで <laughs> ちょうだいとかほら言うとるやんこうやってちょうだいとか言うていいんやねいいね終わったよって食べたよって次ちょうだいさんみたいな <laughs> コップやったか出れるんけジェントルマンやじない い不器用なんで待てなはいむーちゃんも2枚あいやまだある私は <laughs> <laughs> うるさいわ グループがあるのはいいことですうん終わりやってじゃ終わったよ終わりやってはいおしまい今私の方がね 何もしてへんのほんまやな道歩いとっただけよ当たり屋と一緒やねかわいそうよねなんかレナちゃんが「ご飯や!」って言いに行くから一緒に行けただけやに「いや!」って言われたりな俺行ったらあかんねやはいどうぞはいおはようさんです今ちっちゃい声で泣いたな 民主主義は大きい声を上げないと声が通らん。それ一本にな言うてるよ。もちゃん、ははい。かわいいな 人に対しては一番平和主義よねああうんの男子のなんていうの人を見て態度を変えるかな <laughs> あれこんなんなってた あバレましたよねっていう顔したよね <laughs> 今ちょっと待ってうんこれはなってなかったと思うよやっちまいましたよ名前上手のまま他の個体にもカワウソにも行ったらいい 似合ってなるよねそう似合ってなる急になんかカワウソのこうオスのプライドが出てきちゃうねそんな浅はかなプライドはいらんねんなちゃんと尻に知られないゆいちゃんやからかなカチンとくるわ <laughs> まあ気持ちはかけどカチンとくるあの人あの子もずっと喋ってるしな、うん 今日もしょったらいいの今日はす <laughs> いつもするやんちゃんとなしてほしい時はでもここまで来んのよ人に優しくやる、うん、ドラマのタイトルみたいなじゃねやん歌の名前や誰やったっけブブルハーマシャマシャするマシャマシャするあれ終わり <laughs> 今日はええわ恥ずかしいしない人俺で恥ずかしい <laughs> 飲むか飲むだけ口開いてるこんなんちゃうで私が言ってるもしまではいるはいかわいいやろうてで水だこれこの子かわいいにこれっていうはいどうぞはいどうぞ もういいもちょも聞いたかもももももももももちょっと恥ずかしいな俺男やからね天才かもなのかね甘えてるとこなんかやってほしいんやけどな気持ちいいとなをほら生アピーじゃね 眠たいふりしようかな、はい、あかんわはい 長は作業中朝からちやんといてよそれは何落ちたらあかんで助けられへんよ ちょっとネタがいるんじゃないここは今これやから関西人嫌いなあなあゆいが反対側に乗ったらいいああやめてゆいちゃんゆいちゃんそれはいかんわちょっとそれはかわいそうやよかったのに 方が行くタイミングとかよく分かってる私美味しい私絶対美味しいわいつぐらいすんのまたってまた よいしょはい次反対反対のせな はスムーズで特に何もなく面白くなかったかなそうねそうだってそうだ大きくしてたねで入れたようんすごいなっといてるやんみたいはいまーやはいはいバイバイゆいゆいもう行くでよ さようなりはいこれはい